好，倒数喽，还有啦，five, four, three, two, one，上喽。 小进战躲，进战躲。 躲躲躲，金山躲。 玉小是一九二用，看好吃减伤的哈。大中型的那个要一起吃才吃得到。我这边没出，你们一定会有出哈。好，一起吃，没吃到就下一波。 靠近，靠近！躲躲躲躲躲！再躲！再躲！自己点伤害一下！再躲！ 紫色集合，紫色集合，紫色集合，跟不快跑啊，小女孩！跑！补起来哦。黄毯集合。 到这边集合。安排。打星空哦，星空一打完，往那个紫那边集合。紫色集合，安排。这一次亵渎完，马上往红色集合。 集合！快逃啊，小女孩！两逃！啊，一左二要走走走走走。 加油啊！好，一起移动哦。好，走走走走走。好，闪哦。自己开减伤哦。好，减伤开下去。闪闪闪。 Đây giải Hay chuyển sang không? Tán Bóng sơ trí hở không? 好，紫色集合，然后散开。紫色集合，然后散开，翻坦哦。等一下，这里一只哦。好，那个图腾减伤，自己开开，自己这里一只，扶起来。 好，先不要那个，先把小怪打掉。好，往往那个紫色集合，那个武器帮忙打一下，打红色那个武器。王坦吉尔，王坦吉尔，快点！王坦吉尔，王坦吉尔，快点！打星空，快点！先打低调的。好，去红色集合，去红色集合，往旁边散开，往旁边散开哦。 换坦！闪闪闪闪闪，就自己任你一只，鼓起来！好，把小怪清掉，然后英勇英勇直接英勇，打王都打王，都打王。 王坦集合，王坦集合，王坦，嗯，等一下，等一下，红色集合，快点，红色集合，红色集合，红色集合，好，王坦集合，王坦集合，王坦集合，快点，快点，快点，快快快！等一下，打星空哦，打星空，星空秒掉哦。等一下，往这边空地散开，往我的右边空地散开。 好，往右边散开，那个右手开那个大狙，减伤开开，减伤开一开。好，王坦集合，王坦集合，都王坦集合，快点！王坦集合，一直打王，都打王，都打王，用力打王。好，等一下打星控，打星控，打星控，打星控，打星控，都打星控。 好，打完，打完，都打完，全部都打完，不管了，都打完，扶起来，扶起来，扶起来，不管了，快点，快点，啊！疯 <laughs> 了。 你有个爽的。哦，等一下再开跑、哦， <laughs> 动画。 画来，动画来！看有战狼，战狼直接到你的坐骑哦，战狼直接到你的坐骑。哎，谁看谁要开宝？ 还有谁要开？还有谁要开？哎，九十四咖啡，开吧。 没出什么快钱奖，厉害！黄金，他妈的！ <laughs> 我又是黄金，好皮甲，皮甲。 要了骰，五、四、三、二、一，好地雷拳，好诅咒镇压者精华，要了骰，五、四、三、二、一，好月蛇，啊那个黑血，要了骰。 哎，刚才都没有人留硬币在这里哦，五、四、三、二、一，我留在这里塞到黄金，看。 <laughs> 好，黑姐、小木啊，小咖啡，好。哎，这里不是有动画吗？怎么没有动画？应该是要跟他讲话，对不对？好，有了，没看过的可以看哦。 望卡尔洛斯，你不配继承。乔五真不是说会出传家宝吗？怎么没有出？你不能独自判他的罪。我不。随机的就对了，直接进包包。哎，刚才有进我包包吗？没有。他的暴行所害，我的人民更是如此。 个近期内我会贴 H 一到四的 H 哦哈，H 一到四的那个。好，那个就早点休息吧。有可能会先 H one。好，早点休息吧。我会先贴个影片。已经开始算计我们，抓住机会，瓦里安。 部落解散。听我跟你说，为什么？的意思是什么东西？父亲，你要做什么？他们的英雄哦。履行国王的职责。 <laughs> 被被我们干掉了。我要与你们大酋长说话。部落变少了。啊，好，辛苦了，大家休息，回家吧。任务记得接哦，任务记得接哈，任务记得接。 部落犯下了可憎的罪行，我军啊，有任务啊！这个博学行者阿周啊，因此哎，还是蜜月，你上次有解过了。无谓的流血，上次打团那个弹性弹性的有打有解过了。部落像卡尔洛斯一样违反荣耀。 那就不用了，好，回城吧。那大家辛苦了，今天打到这边，然后我那个 FB 的社团会先贴 H one 的那个 H one 的那个攻略，大家去看一下。我是里安王。有账，那个坐骑是直接寄到你的那个哦，寄到你的那个包，那个直接寄到你那边了哈。 để mượn cho